Привет, меня зовут Юрий Былков, я художник-ювелир из Санкт-Петербурга. А, ювелирным делом я занимаюсь около 20 лет, и однажды моя знакомая предложила мне написать учебник ювелирного дела. Я подумал, что в ювелирном деле как бы я не смогу сказать ничего нового, и отмел эту идею. Но недавно я наткнулся на учебник по ремонту и реставрации предметов мебели и антиквариата. А, и в этой книжке были описаны подробные примеры конкретных предметов, как они были отреставрированы. Э, и тут-то я понял, как может выглядеть моя книжка и оказаться полезной для людей. Э, я решил выпустить электронную книгу, в которой будет описано 20 украшений, э, подробный процесс технологии изготовления. Дизайн книги придумала Анна Черкашова. Книга будет выглядеть как комикс, в котором поэтапно, пошаговая инструкция, как что сделано будет много картинок, мало текста, и все будет легко для восприятия. Книга окажется полезна как для начинающих ювелиров, так и для опытных мастеров, а также интересующихся ювелирным делом людям. А, часть книги уже готова, в ней описаны 4 изделия. А, Ее можно скачать по ссылке в описании к моему проекту. Моя финансовая цель – 500 тысяч рублей. Данная сумма будет потрачена на гонорары художника-иллюстратора, верстальщиков, редактора, переводчика, на закупку необходимых материалов для производства украшений, которые будут э, в книге, а также на комиссионные сборы сайта «Планета» и оплату налогов. Э, каждый, кто примет участие в моей компании, э, получит возможность быть опубликованным в книге с активной ссылкой на инстаграм-профиль или любой другой аккаунт. Также будет опция остаться инкогнито, чтобы никто ничего не узнал. Финальная версия книги будет опубликован на сайте Ювелирум и будет свободен для скачивания. А, также все участники получат ссылку на электронную почту. А, книга будет э, в двух версиях, на русском и на английском языках. А, когда проект соберет необходимую сумму, то есть 500 тысяч рублей, количество описанных изделий в книге увеличится до 30 штук. Э, а когда проект соберет 200% от заявленной суммы, то появится опция купить бумажную версию книги. Я прошу вас поддержать мой проект. Э, расскажите своим друзьям, знакомым, интересующимся ювелирным делом людям. Э, ну и кому эта книга может оказаться полезной. Спасибо. Ура!